Hello wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu, na video yangu ya leo nitaenda kuonyesha jinsi ambavyo ninatengeneza hii closure. So without further ado, let's get to the video. So nywele ninazotumia ni nywele za kawaida za kusukia rasta za mabutu ah, hizi uh, ambazo natumia specific ni zinaitwa expression So nitaenda kuonesha jinsi ambavyo ninatengeneza hii closure, ila kabla hatujaanza hii video, kama subscribe kwenye hii channel, please ningekuomba ubonyeze subscribe button hapo chini ili uweze ukaona video zangu pale ninapopost. Mahitaji yako ili uweze kutengeneza hii closure, kwanza kabisa unahitaji hii dummy head, alafu unahitaji Swiss lace. Hii Swiss lace unaweza ukaona imefanana kabisa na ngozi yangu. Alafu pia unahitaji hizi pin za kushikilizia hii Swissless yako. Alafu utahitaji hii inaitwa ventilating needle, ni pini ndogo ya crochet. Sema hii hapa imefanana na ile ya kufumia vitambaa, alafu inakuja na hizi pini aina tatu, moja inabeba nywele moja mpaka mbili, nyingine inabeba mbili mpaka tatu, na nyingine ya mwisho inabeba tatu mpaka nne. So inategemea wewe unapenda uh, unaotaka kutumia pini gani. So mi nimechukua pini ya mbili mpaka tatu ambayo inachukua nywele mbili mpaka tatu, alafu nitaweka tu pini yangu ndani. Alafu pia utahitaji maji. Mi natumia maji kwa sababu nahisi maji inarahisisha proses nzima wakati wa kuchukua nywele. Alafu utaikunja nywele yako hivyo hizo nywele ambazo utaenda kutumia utazikunja hivyo na kuweka hivyo kwenye mkono ili iwe rahisi kuchukua nywele wakati unaweka kwenye hiyo neti yako. Sasa hivi utaanza tu kuingiza pini kwenye hivyo vitundu, ni vidogo sana, ila ukitumia hii pini ni rahisi sana, yani inarahisisha kazi. Alafu utatoa nywele afu utaizungusha, utachota hizo nywele afu utazizungusha na kuzitoa. Utaingiza pini, utachukua nywele utazitoa, alafu utazizungusha kwenda chini, utazungusha pini kwenda chini, alafu utaitoa. yani kama vile unavyofuma vitambaa, anasema kama unaweza kufuma vitambaa this thing is so easy, yani itakuwa rahisi sana, hautaona ni kazi. Utaingiza pini, utatoa nywele, alafu utaizungusha pini tena kwenda chini na kutoa nywele. Utaendelea hivyo hivyo, utachukua nywele utatoa kwenye pini. Huku mbele naweka nywele kidogo sana, yaani nachukua hata nywele moja au mbili maximum. Usichukue nywele nyingi sana huku mbele kwa sababu unataka ionekane ni natural. Alafu utahitaji kuzichana ili kuhakikisha ziko vizuri. Utaendelea hivyo hivyo Kama uja subscribe kwenye hii channel, please ningekuomba ubonyeze hiyo subscribe button hapo chini, na kukumbusha tu because kwenye hii channel kutakuwa na mambo mengi ya kujifunza. So usiondoke bila kubonyeza hiyo subscribe hapo chini. Utaendelea kufanya hivyo hivyo, ah, na pia nitakuwekea link hapo chini kama unataka kupurchase hii ventilating needle. Yaani kila kitu ambacho nimekitumia kwenye hii video nitakuwekea link hapo chini. Nimenunua kila kitu kwenye mtandao wa AliExpress, kwa hiyo unaweza na wewe ukapurchase. Kama ungependa kuona video zingine za kuhusiana na mambo ya closure, wigs, kutengeneza mawigi, niachie pia comment yako hapo chini, nitafanya hizo video. Utaendelea kufanya hivyo hivyo, kuchukua nywele unazitoa, alafu unavuta unazungusha pini kwenda chini kama unavyoona, lazima uizungushe pini kwenda chini, ndio uvute nywele. Na kama unataka closure yako iwe neat zaidi, hakikisha unachukua nywele moja moja, na pia unaenda kwa mstari ili ionekane vizuri. again. again. It's a rich Asanteni sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Kama umeenjoy hii video, usahau kunipa like na pia niachie comment yako hapo chini, na kitu kingine, share hii video na marafiki zako, na kama huja subscribe kwenye hii channel, please bonyeza hiyo subscribe button hapo chini, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye.